全てはお客様のうまいのためにアサヒビールと松田の提供でお送りします人は人の支えで育ってゆくモンゴルの大草原に遊牧民の子として生まれた青年は日本に渡り出会いの中で成長を続けている。 大相撲九州場所港部屋一ノ城隆21歳本名アルタンホヤグ一ンゴロブこの日で入門からちょうど1年が経った俺がお前んとこ行ってうちの嫁さん覚えてたよすごいよお前えうわ 記念日のケーキは似顔絵付き似てますね超似てますよだな似てるこれ切るのもったいないなこれそうですね自分あるって思ってなかったその急にびっくりしうまそうこれでもぐらいにしくよしとがいいですしいです 未来の横綱そう思わせた9月場所逸ノ城は桁違いの破壊力で上位陣を撃破していく初土俵からわずか5場所目ザンバラ髪での快進撃にファンは沸いた メディアはいつでもニューヒーローの誕生を歓迎するこぞって取り上げたついた呼び名は怪物負け越し知らずの出世道顔と名前が一躍世に知れ渡った192センチ199キロの大きな体 しかしお客さんもすごいいっぱいいますけどいかがですか声は小さい実は控えめでおとなしい性格だからだったのかもしれない10月半ばストレスが原因とみられる帯状疱疹を発病し1週間の緊急入院 退院から2日後一之丞は部屋の女将と共に福岡に降り立った密着取材はこの日が初日こわごわカメラを向けていると優しい笑顔進化を問われる九州場所へ宿舎に向かう届くか届く 大きですか届いた苦しいですねだいぶいや大丈夫ですよ岡田さんクラー強くしてもらっていいですかこんな人気になって大騒ぎになってって想像してましたしてなかったですよ全然してなかった全然声小さいですよね小さいですよ れをモンゴル語で喋る時も小さい面白いでも自分でも声小さいなって思ってるんだ思ってますで今どこ行っても一の城一の城でしょいや嬉しい嬉しく思います遊牧民から出た初めての関取は純で素朴で 道中昼食ステーキ 500ｇ とハンバーグ 300g 実は減量中だという 湊部屋の宿舎に着いたここが九州場所の拠点1年前にも来たが入門したばかりで右も左も分からなかった懐かしいです去年二十歳で入門坊主頭だった相撲界では 関取と呼ばれる十両以上に昇進すると一人前とみなされ個室がもらえるしきたりがあるここが用意された個室スペース壁はないがカーテンで仕切りを作るという女将の配慮で布団も上質のものに変わったありがとうございますどういたしまして 師匠の湊親方は元前頭二枚目4年前に港部屋を継いだ汗すごいな分かんねえんこれ肌が弱いからこれがこれが一番かぶれないんだけどこれでもかぶれるのあ残ってるなこれ残ってるよどこ言ったじゃんすごいびちゃびちゃなんです汗を拭きします、とりあえず現役の医師でもある女将 帯状疱疹に真っ先に気づいたのも女将だったあと2週間で場所が始まる翌朝6時番付が発表された一之丞は関脇に昇進戦後最速というスピード出世だ すごいですね鶴親方もなったことないわけなのでよかったなというのとよく頑張ったなっていうのは一つですねあとはこれからが大変だっていうところですそっちの方が強いかもしれないこの日は注目がもう一つ 一之丞がついにまげを言うざんばら髪とのお別れを前に記念撮影やっとこの鬱陶しいのから解放されすしょうがない嬉しい嬉しい相当言ったもんね 傍らに 200ｋｇ まで測れる体重計があった乗ってみるとなんと 200ｋｇ 超えちょっと太りすぎてしまった70人以上の報道陣に囲まれて曲げは言われた。 目が突っ込おおいいじゃない今た時にいい感じですねったそっちの方が可愛いかもしれない稽古が始まった この日は突き押しを磨く本来は上手を取ってからの四つ相撲が得意だが突き押しがあればさらに幅が広がるモンゴルの家族を訪ねた移動を繰り返す遊牧民500頭以上の羊やヤギなどを飼っている 自然に寄り添った昔ながらの暮らし子供も働く銅像があった一之丞の5代前の先祖でモンゴル相撲の有名な横綱だったという少年時代の話を聞いた багасаад бэрмэг имэдэн ус мустэй өчхөдлөнг хоёр арав тийчэл ингээд модон дээр нэ хоёр арав тагаалгүй энэ дээр тийчэл гэдэг. Тэгээ мөрөн дээр ингээд мөрөн дээр ингээд тийчэл тэгээд мэд усац. 三人兄弟の長男日本に行かなかったら家業を継いでいたかもしれない Тэгээ тэндээс ингээд дотны хүн ирлээ. Одоо тэгж ингээд хүүг яриад ихээр бол бид эрдэл их л баяртай байна. Тэгээд хэлж барахаар баяртай баяр баярын мэдээ дуулгаж ирэх юм да хүмүүсээр. Одоо адилхан их хүн болохоор тэр дэвжээний багш ихэн их нэртэй одоо баярлж явдаг шүү гэдгээ хэлий.転機は15歳 日本の高校にスカウトされた各界に幾多の人材を輩出している鳥取城北高校相撲部の石浦監督は定期的にモンゴルに赴き見どころのある若者を探している逸ノ城との出会いは6年前のことだった彼がパッと入ってですね 誰だったら「え誰だあれ?」っていう感じになって「遊牧民です」っていうか「いやいいじゃんちょっと多い」とかって感じで「おっきなやつ電話して、えー「日本に来るか」っつって本人は入って言ってましたけどその時に、まあ、お母さんが寂しそうな顔してねお父さんも、うん、お父さん大賛成だったんですけどすごく心配してましたねモンゴルの草原とはまるで違う毎日 逸ノ城は厳しさに耐えた最初に覚えた日本語は「やる」「やってやる」だったもうやめて帰りたいなと思ったこととかってないですか2回ぐらいありました1回だけありました傾向も大変だしあとあの日本語も分かんなかったんで これ無理だなと思って思った時はあります帰りたいなって親に言われたこともあったんでそれも思い出して何があっても絶対我慢するんだよ辛いこともいっぱいあるからもう無理だって思った時も特にもうあれ秋山町だよ それが今大相撲には外国人枠があり1部屋に1人と決められている高校を出て実業団に進み実業団横綱になった逸ノ城は親身になって熱心に誘ってくれた湊部屋を選び入門した 初日まであと1週間苦手にしている立ち合いを稽古する立ち合いは今最大の課題だ相撲は苦しみが出世の道を作るその後若手に胸を貸した それかかっ腹疲れるじゃん。めろ。れってよ。稽古を終えた表情が冴えない 60ぐらいですかね60ぐらい食欲はいかがですかいやもう日によってあれです昨日はなんか全然ダメだった昼は昼とか食べれなかった調子が上がらず食欲もないという当初予定していた出稽古は見送り回復を待つことにしたこんな状態見たら先場所が10だっ としたらもう本当に5か6って感じですね読んでいたのはモンゴルの新聞ふるさとからの期待は大きい今回はめちゃくちゃ痛い感じはい、うん、いつもと違う いつもまあ痛いですけどこんなに痛くないですよ、ねだいぶ全身に来るから免疫が落ちちゃって体力も落ちちゃうんですね結力の遅かったらもっとひどいですよねそうですねおかみさんがちゃんと、 <laughs> 見つけてくれたんで、うん、おかみに連れられ外出した やって来たのは福岡市内の観光牧場 ソフトクリーム美味しかったですいや本当にあのいろいろやってくれてるんで本当に感謝してます、お父さんのような大事な人ですねお母さんもあのいろいろお母さんのようにやってくれるんで 神社での必勝祈願部屋の全員が参加した湊部屋は力士6人の小さな相撲部屋幕内力士は逸ノ城1人しかいないだがだから夢がある自分が活躍して部屋をもっと大きくしたい 後会の人たちとちゃんこを囲むどうやら食欲は回復した様子刺身大丈夫です普通ですちなみに嫌いな食べ物は何ですかあれですねです <laughs> 俺もカレー嫌いあそうなんですか仲間が出たっす一人で寂しかったっす怪物に笑顔が戻った初日が来た一変した顔つき親戚分けの責任は 平幕とは比べ物にならない場所はちょっと場所はねどっちでもいいんだよね香りだけの人もいれば袴履いてくる人もいるし、うん、きちっとしていって恥かくことはないわけだから、うん、不安な時はちゃんとしていったんだ今日見てみた出陣前モンゴル風の餃子で腹ごしらえ 緊張感をたたえたまま無言で部屋を後にした九州場所初日は17年ぶりの大入り満員逸ノ城は休場明けの横綱春馬富士と当たった 題の立ち合い敗因はそこにあった立ち遅れた逸ノ城横綱の勢いに飲まれたまま土俵を割ったったでもかったぐらいですよ、うん、手ついてないんじゃない相撲の怖さ 弱点を見事に突かれたこれからどう育てたいと思ってらっしゃいますかそれはもちろんその一の湯がその悪いこといけないことをしたらもう本気でもう本気でですね叱る分かるまでもう叱りますねはい横綱までいける素質というかその持ってると思うので それは自分が横綱にしてあげないといけないんではないかっていうもう使命に駆られてます何が最善なのか、うん、何が一番いいのかっていうのを常に考えながら、うん、いろんな人から話を聞きながらでやっぱいいなと思ったやつを彼に伝えていくっていうのは僕の責任でもありあの使命でもあると思うので。 新関脇の初日が終わったますうございますていないのに待ったって言えないのにこんなこと自分の力出さないで負けて一番悔しくないかお前全く力出てないお前かもうあんなの手もついてなんだ待ったって言わなきダメだって 待ったって自分から待ったって言えば絶対発狂のオーダーならないからわかるあのまたなるかいやなるかそうなんだだからもうそういうのを「また」って言わはっきり「また」って言わないと、はい、自分が当たれてない圧力もかかってないのでこんなについてはだって横綱だもん無理にやらないじゃん、はい、ああいう時こうとしただからもう今ねいい経験だよはい、うん 失礼します入門から1年師匠と弟子の真剣勝負は続く14日目勝ち越しをかけた一番相手は大関・稀勢の里巨体ながら素早い反応 昭和の大横綱九重親方に末恐ろしいと言わしめた病み上がりの体で8勝7敗なんとか新関脇の責任を果たした支え続けた周囲も一息ついた きるのは結局彼を守ってあげることだけなので私たちがそれこそ盾になってあげないといけない部分って多いと思うので彼にとって私は口うるさくていつも文句ばっかり言ってっていう存在だと思うんですけどそれが一番私の役目かなっていうふうに思ってます。翌日本人に話を聞いたあのダメなが多かったんですけど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 これからもっと強くなるこの後は俳優鈴木亮平あなた次回は俳優鈴木亮平涙ぐましい役作りを見届けた普通の役者だったら絶対断ると思います全てはお客様の「うまい」のためにアサヒビールと松田の提供でお送りしました。